大家好，又系我 Coach 飞啦。诶，今日咧我就讲咧嗱，就系好多诶好多打篮球嘅朋友啦。咁佢又想知一啲篮底嘅步伐，OK？咁我今日就讲一啲诶篮底嘅步伐，OK？好啦，诶讲一个咧，我觉得诶好 basic，但系好有用嘅一个步伐，OK？我哋转身篮底嘅转身动作，OK？嗱呢个又系啊，请到阿豪帮手啊，OK？睇住。 第一样嘢喺篮底嘅时候，我哋咧会喺 low post 嘅位置啦，即系打 A B 位呢个位置啦。OK，咁啊，诶，我唔知点解叫 A B 位嘅，不过 <laughs> 由细到大啲人都讲 A B 位，但系我都啊唔好研究啦。如果你知答案，你话俾我听点解叫 A B 位咧？因为我揾唔到个 B 嘅。OK，好啦，第一样嘢就系诶，我哋攞个波。OK，第一样记住喺篮底。OK，power 嗱，我哋打篮球嘅。OK，如果你系一个男性。 你希望打嘅可能系 NBA，但系我喺街场基本上见到嘅都系打紧 WNBA，女人嚟嘅，成日咧掂下，咁样喂，篮球嚟嘅，街场 low b u t low foul，OK，硬正少少，可唔可以啊？OK，俾啲 power，唔好成日打 foul 啦，你越打 foul，你越保护自己，赢咗人哋都唔会觉得你劲。好啦，咁啊，好啦，我哋讲翻啦，保护好个波落地。 张开你双腿，令到你自己有个空间，唔好俾人食咗你个位。当你合埋只脚推我啊，系 O W N B A。O K，记住攞我哋我哋我哋喺篮底攞位啊。假设咁样，我哋通常压住接保护住波，摆喺左边膊头，偷啊偷唔到嘅。O K，左边膊头。当你摆咗保护好个波之后，你就可以望到队友嘅位置。O K，望紧队友位置，而你嘅对手推紧你嘅同时。 推埋你啦，转，OK，嗱，再睇多次，啱啱做咗啲乜嘢咧？好似好快咁，OK，接，好望住，通常一般有有敌人都会咁样 hand check 啊，或者用手推住你嘅，OK，你记住同佢斗力，同佢斗力嘅同时，左脚做重心，右脚拎起，用腰嘅力量去转，我哋其实系一个前转身嚟嘅，OK。 但系你个脚，你企高转，企高转，速度就会快；坐低转，范围会大，速度慢。OK，而家我哋要拣嘅系速度快，所以第一样嘢同佢斗力转。OK，转嘅同时睇住呢只手，唔好拨开佢啊，犯规噶。OK，我哋摆只手喺呢度，跟住拍波，抱胸，然后。 就誒插板做一個好簡單，再睇多次。重點接佢推嘅時候嗱，好似同女朋友 <laughs> 影貼紙相咁，黐住佢轉，明唔明白？你個重點係黐住佢，攣住佢轉。OK，有冇問題？唔好做咁勁嘅妹。OK，俾啲 d e f e n e OK，嗱真係孖啦。OK，好啦，一接翻轉，係啦。 咁你先係壓到佢，咪咪太假冇用啊嘛！ <laughs> 好啦，當轉嗰次，你敵人咧未必會再咁貼身嘅，係啦，留翻少少。OK，你未必再做到一個一個轉身嘅話咧，你會我可以點做咧？當佢拉開咗嘅時候，我哋可以同樣拉後，識、OK、拍、轉、壓翻入去，再嚟多次啦。OK、拍。 O.K. 飞，去翻呢邊轉，照樣上籃。嗱，記住籃底咧，上籃咧，我哋真係單手嘅，好似啱啱咁。我哋係舉高嘅手，唔好打佢。O.K.，淨係舉高。如果可以嘅話咧，平衡翻個框。O.K.，然後單手上波去放個籃。好，我哋再嚟啦，今日重温多次。 O K，接住个波，摆左边膊头。O K，唔好三秒啊，佢唔三秒啦。O K，佢推紧你嘅时候，同佢斗力，望你队友转，明唔明白？记住转嘅动作，接转转嘅时候带动埋只左手。O K，好咁诶，今日咧就系一个基本嘅蓝底转身动作。记住重点就系 O K，阿住只脚，摆膊头。 望咗敌人，突然间转入去。OK，转入去嘅同时记住，波同转基本上一齐嘅，接摆膊头望。如果对方同你斗力，斗力黐住佢嘅同时转拍波步壳放篮。有冇问题？OK，咁啊，今日就系咁啦。嗱，呢个男仔嘅转身步伐啦，OK，希望帮到大家。有问题再 message，OK，Instagram 诶，Instagram 得。 OK，Facebook 都得，OK，好啦，今日完。